Thank you. de cabeça e não estresse Tô se não faz hora, já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar, então gasto meus reais. Empilho essas notas e não uso check Dia de noite ela chama de dele Ela me disse fio wanna cangueiro Corrente bilha igual varinha do rei Dor de cabeça e não estresse Tô se não faz hora, já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar, então gasto meus reais. Empilho essas notas e não uso check Dia de noite ela chama de dele Ela me disse fio wanna cangueiro Corrente bilha igual varinha do rei na minha base, meus olhos no Bentley When I die, you're gonna remember me Tomei essa porra, esqueci onde eu tava tá. Com quatro mulheres, me sinto Tommy Lee Eu e meus parentes bebendo Henny A ela tirando a calcinha da frente Me chama de gringo porque não me ofende Reflete meu pulso, te deixo em choque Odeio racista, então fecho com a Lacoste Jordan Europeu, entro na Xbox It's Elevada tá no game, sinto Tupac Eu guardo minha Glock, eu atiro fax Seis carros na garagem, me chamem de savage eu pulo no bloco, cê foge de moto Você é esquisito, e eu acho isso ótimo Assim eu te bato e não sinto remorso Dor de cabeça e não estresse Tô sendo faz hora, já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar, então gasto meus reis. Empilho essas notas e não uso cheiro Dia de noite ela chama de dele Ela me disse fiwana cangueiro Corrente brilha igual varinha do rei Dor de cabeça e não estresse Tô sendo faz hora, já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar, então gasto meus reis. Empilho essas notas e não uso cheiro Dia de noite ela chama de dele Ela me disse fiwana cangueiro Corrente brilha igual varinha do rei Ela olhou pra minha chance Fracassado pagou um OnlyFans Ela quer os meus bens Tendo tudo isso na minha vez Ela andou na minha bens Tô jogando só notas de 100 Dei pra ela, diz Fica quieto, mano, que talento tá Ela me acendo baseado, então fica ligado Eu não vou repetir, só a mina me ligou Aceitei o chamado, agora ela quer vir brotar aqui Comendo mais desse mago Ela se molhou com meus placos Mas sei que cê é errado, Sei que cê não cola de fato Que eu só colo com a quadro E a quadro é minha gang do de cabeça e não estresse Tô sendo faz hora, já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar, então gasto meus reis. Empilho essas notas e não uso cheiro Dia de noite ela chama de dele Ela me disse if you wanna cangueiro Corrente brilha igual varinha do rei Do de cabeça e não estresse Tô sendo faz hora, já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar, então gasto meus reis. Empilho essas notas e não uso cheiro Dia de noite ela chama de dele Ela me disse if you wanna cangueiro Corrente brilha igual varinha do rei Ontem errei aqui Usei tanta droga, eu já me perdi Tendo me corrigir, eu ando de Jordan, lá defendi Hoje dropei um link, quero me ajudar, pra onde eu vou daqui Gravei da cara, lá na minha vara, com a traguinha, não me vendi Na busca do ouro, me torno um tesouro de cabelo louro, sou forte igual touro Dentro de um Fiat Toro, fumando um beck, uma bowl Capsules, Rexels, dang Cons up in my bags Só uso Ralph Lauren Tenho seu carro em chains Hoje já acaba a slam Da sua mina eu tô no brain Yeah, I don't care about your boys You're motherfucking toys Tick tock goes the clock I blew your brain with my Glock Yeah, who never handled the fourth Churas, blindados de dor Dor de cabeça e não estresse Então se não faz hora já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar então gasto meus réis Empilho essas notas e não uso cheio Dia de noite ela chama de dele Ela me disse fio wanna cangueiro Corrente brilha igual varinha do rei Dor de cabeça e não estresse Então se não faz hora já fumei uns 10 Mestre na arte dos decibéis Não tenho mais dólar então gasto meus réis Empilho essas notas e não uso cheio Dia de noite ela chama de dele Ela me disse fio wanna cangueiro Corrente brilha igual igual varinha do rio. This beat is brought to you by Ion. É, agora vocês param de cantar, né, seus pau no cu. <laughs>